ሄይ guys ባሴኔ ዛሬን በድጋሚ መጥቻለሁ። የብዙዎች ጥያቄ የሆነው የአንተን ቪዲዮ እንዴት ነው edit የምታረገው፣ እንዲሁም ደግሞ ቲቶሪያል ብሰራለን። like እኔ የምሰራው በ Filmora ነው። እስከዛሬ ድረስ ዩቱብ ከከፈትኩ ጀምሮ still አሁን ይህን ቪዲዮ እስከምቀርጽበት እንዲሁም ደግሞ ወደፊትም የምሰራቸው ቪዲዮች እንዳለ በ Filmora ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ቀላል easy የሆነ በተለይ ለጀማሪዎች በጣም easy easy easy የሆነ በጣም ቀላል የሆነ video editor ስለሆነ ማለት ነው። እሱን ዛሬ ያሳያችኋለሁ። ይህን ሶፍትዌር ሜይ ቢ የምትፈልጉት ካላችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው በክፍ ክፍያ መግዛትም ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ ነፃውን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እናንተ ነፃውን መጠቀም ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ሶፍትዌሩ ማለት ነው። ከዛ ላይ ወስዳችሁ download አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው የዛ link ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ link ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታዩ ስር description ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ወይ ደግሞ comment ላይ pin አድርግ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ download አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። purchase ማድረግም ትችላላችሁ። download ቀጥታ በክፍያ ማለት ነው ከፍላችሁም ራሱ ሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ነፃውን ከፈለጋችሁ ደግሞ ከቴሌግራም ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮ editing አደራረጉን ከማሳየት በፊት ግን please ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። subscribe ስታደርጉ ደግሞ የደውሏ ምልክት እየነካችሁ ማለት ነው all ማድረጋችሁን አትርሱ። የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርቻሉ ገብታችሁም check ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ guys አሁን ቀጥታ ወደ Filmora ስቱዲዮ ማለት ነው ወንደርሼር ፊልሞራ ስቱዲዮ ገብቻሉ። ያው ይሄ የድሮ ነው የድሮ version ነው። በጣም ቀላል ነው። በድሮ version አዲሱ version አለ። ነገር ግን አዲሱ version ብዙ data ይይዛል ማለት ነው install ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ውስጡ capacity በጣም ብዙ ነገር ስለሚይዝ፣ ችኛዋ ግን የድሮ version ኡ 2007 እኔ አሁን የድሮ የድሮ old ኡ ነው የምጠቀመው። አዲሱ መጠቀም ትችላላችሁ። አዳዲስ ፊቸሮች አሉት። ነገር ግን ይሄኛው በጣም ቀላል ቪዲዮ editing አድርጋችሁ ራሱ ለመልቀቅ ቶሎ ብላችሁ ዩቱብ ላይ መልቀቅ ከፈለጋችሁ ራሱ ይህንን የድሮን version ብትጠቀሙት በጣም ይጠቅማችኋል። እሺ ዛሬ በድሮ version ነው ማሳያችሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ በአዲሱም በ Filmora X nine ነው ምናምን በሚባለው እሱንም አሳያቸዋል እንዴት edit እንደሚደረግ። ያው ሶፍትዌሩ ምናምን ነገር የሚገኘው የቴሌግራም አድራሻ ላይ ነው። የቴሌግራም አድራሻ link ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታየው ስር description ላይ comment ላይ pin አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ። anyways እሺ አሁን እንዴት ነው edit የምናደርገው? ዛሬ ክፍል አንድን ፎቶ እየገጣጠምን ወይ ቪዲዮ እየገጣጠምን እናያለን። እሺ አሁን ቀጥታ እዚች ጋር ሚዲያ የምትላለች ሚዲያ ላይ እንሄዳለን። ሚዲያ ላይ ስንሄድ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ፋይሎች የሚቀመጡበት ናቸው። original የሆኑ edit ያልሆኑ ፋይሎችን የምናስገባበት ነው ከኮምፒውተራችን ወደ እዚህ ዩቱብ ስቱዲዮ drag አድርገን የምናስገባው ሚዲያ ላይ መሆኑን check ካረግን በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ ያሉ ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ አውዲዮ፣ ሙዚቃዎችንም ቀጥታ እየሳብን እዚህ ጋር ነው የምናስገባው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚች ጋር ቀጥታ እዚህ ጋር ባናስገባ ፋይል ምትላለች ፋይል ምትሏን click እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር import media የሚላለ import media ምትሏን እሷ ጋር እንሄድና import media file የሚለውን እርሱን አንዴ click እናደርጋለን። እሺ አሁን ተመልካች እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ኮምፒውተር ይወስዱኛል ማለት ነው። ከዛ ከኮምፒውተራችሁ ውስጥ የተመቻችሁን ፋይል ታወጣላችሁ ማለት ነው። example ለማሳየት ያክል example ለ example እስቲ ሶስት thumbnail ኦችን ወስዳለሁ። ሶስት thumbnail ኦችን እነዚህን ወሰድኩኝ፣ በቅርብ የለቀቋቸውን thumbnail ኦች ማለት ነው። እነሱን open አረጋለሁ። መጀመሪያ ከፈለጋችሁ አንድ በአንድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሶስቱንም አንድ ላይ drag አርጋችሁ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ካደመቃችሁበት በኋላ እዚች ጋር open ምትላለች። open ምትለዋን click ስናረገው ቀደም የመረጥናቸውን thumbnail ኦች ማለት ነው ፎቶዎች just ፎቶ አድርጋችሁ አስቡ ፎቶዎቹን ቀጥታ እዚህ ጋር አስገብቶልኛል ማለት ነው። ልክ እንደዛው በተመሳሳይ መልኩ አሁንም ደግሞ ፋይል ላይ ሄድና ቪዲዮዎችን ደግሞ ማስገባት ከፈለገ import media የምትሏን እሷ ላይ ሄደን import media files የምትሏን እርሷን አንዴ click እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ just ቪዲዮ የለቀኩት አለ ማለት ነው። የለቀኳቸው ቪዲዮ ስላሉ ወንደርሼ ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው። ወንደርሼ ፊልሞራ ላይ ነው ያው በምጠቀመው editing በዚህ ስለሆነ የሚያስቀምጥልኝ ቪዲዮዎች ፋይሎችን እንዳለ ወደ ወንደርሼ ፊልሞራ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ተመልካች እንግዲህ እንደምታዩት በቅርብ ጊዜ የለቀቋቸው በእነሱ ነው example የምሰጣችሁ ማለት ነው። example ለማሳየት ያክል ይህንን ሁለቱን ቪዲዮ ላስገባ ይህንን ሁለቱን ቪዲዮ ላስገባቸው ወይም አንድ ባንድም ማስገባት ትችላላችሁ። አንድ click እያደረጋችሁ open ማለት ትችላላችሁ። ነገር ግን ሁለቱን drag እንደዚህ drag ማድረግ ትችላላችሁ። or ደግሞ አንዱ ቪዲዮ ላይ አንድ click ብቻ ካረጋችሁ በኋላ control ን ይዛችሁ አንድ click ካረጋችሁ በኋላ control ን ሳትለቁ ማለት ነው አንደኛው ቪዲዮ ላይ click ታረጋላችሁ። ሁለት ቪዲዮ መረጣችሁ select አረጋችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይህን እንዲካረግን በኋላ open ምትላለች እዚች ጋር open ምትለዋን click እናረጋለን። አሁን ቀጥታ ቅድም mark ያደረግነውን የመረጥነው ወደዚህ እያስገባልን ነው ማለት ነው። እሺ ተመልካች እንግዲህ እንደምታዩት ፎቶ ማስገብቻለሁ፣ ቪዲዮ ማስገብቻለሁ። ድምጽ ካለም ደግሞ ሙዚቃዎች ካሉ ደግሞ ሙዚቃዎቹንም በተመሳሳይ መልኩ አሁን ባሳየሁት መንገድ ማለት ነው ታስገባላችሁ። እሺ አሁን ቀጥታ ምንድነው ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ፎቶና ቪዲዮ መቀላቀል ፈለኩኝ። ምን ማድረገው? የመጀመሪያ እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ። ይሄኛው ቪዲዮን እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለች። የፕላስ ምልክቷን መንካት ትችላላችሁ። ልክ የፕላስ ምልክቷን ስትነኩ ቀጥታ ወደዚህ ወደ timeline ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው። ወደዚህ edit ማድረጊያ ቦርድ ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይህንን ይዛችሁ ቀጥታ ሁለት ጊዜ double click ነክታችሁ double click ኳን ሳትነቁ እዛው ጭምቅ አድርጋችሁ እንደያዛችኋት ወደ ታች ዝቅ ታረጉታላችሁ። ዝቅ ስታረጉት ከላይ የያዛችሁት ቪዲዮ ከስር ይገባላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይገባላችኋል። ወይም ደግሞ example ለማሳየት ይህንን delete ላድርገው። ከኮምፒውተራችሁ ላይ የ delete ምልክት ስትነኩት ይጠፋል ማለት ነው። እሺ አሁን ወይም ደግሞ እቺ ፕላስ ምልክቷን እርሷን አንዴ click አረጋለሁ። እንደምታዩት ማለት ነው አሁን ቪዲዮ ገብቶልኛል ማለት ነው። ከላይ ዝም ብዬ plus ምልክቷን ስነካ ቀጥታ ወደዚህ ገብቷል ማለት ነው። አሁን ይሄ ቪዲዮ በጣም ረጅም ነው። ይሄ ቪዲዮ በጣም ረጅም ስለሆነ example ለእናንተ ለማሳየት ስለፈለግኩኝ እስከዚህ ድረስ ያለውን ቆርጠውና ቀሪውን አጠፈዋለሁ ማለት ነው። ለመቁረጥ ምንድን ነው የምናደርገው? ቪዲዮ ለመቁረጥ ለምሳሌ አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ cut cut ለማድረግ ከፈለግን አንዱ ቪዲዮ ላይ እንሄዳለን። እዚች ጋ ምልክት አለች፣ እዚህ ጋ እንደምትያት እቺ ረጅም መስመሯ ማለት ነው። እሷን እንዲይዘናት ወደ ፈለግነው ቦታ እንወስዷለን ማለት ነው። ይኸው ለምሳሌ ልክ ወደዚህ ጋር ከሆነ አንድ ደቂቃ ላይ ከፈለጋችሁ አንድ ደቂቃ ላይ ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ አንድ ደቂቃ ላይ እናንተ ለመቁረጥ ፈልጋችሁ ነገር ግን እየቆረጣችሁት ያለው ማለት ነው ከአንድ ደቂቃ አምስት ደቂቃ ቀድሞ የሚሄድባችሁ ከሆነ ምክንያቱም በዚህ መወሰን ስለማትችሉ ምረው የምታደረጉት ቀጥታ ድቅ ይሄኛውን በምታሽከረክሩ ጊዜ ማለት ነው እዚች ጋ ሰከንድ ወይም ደግሞ ደቂቃ እንዲሁም ብዙ ሰዓቶችን ሁላ እዚ ጋ ይቆጥርላችኋል ማለት ነው። ስለሆነ ይህንን ይዛችሁ ማለት ነው ይሄንን ይዛችሁ እዚህ ጋ የሆነውን ቁጥር ትከታተላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን እንዲህ ሳረገው አይታችሁታል፣ ይቀንሳል ማለት ነው። ትንሽ ኔጋ stuck እያደረገ ስለሆነ ነው ቶሎ ቶሎ የማይቆጥረው anyways ግን ይሄኛውን ባንቀሳቀሳችሁት ቁጥር ማለት ነው እዚች ጋር ደቂቃው ምን ይሆናል ማለት ነው ይቆጥራል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ደቂቃ ከሆነ በዚህ መልኩ አንድ ደቂቃ ላይ ታደርጉታላችሁ። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ አንድ ደቂቃ ላይ ይሄው እንደምታዩት አንድ ደቂቃ ከዜሮ ሰባት ሰከንድ ነው የሚለው ከፈለጋችሁ አሁንም በስሱ በትንሹ እያደረጋችሁ አንድ ደቂቃ ላይ ታደርጉታላችሁ። ከዛም በኋላ ምንድነው የምታደረጉት እዚሁ ጋር ማለት ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ right click ትነካላችሁ። right click ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር split ምትላለች ማለት ነው። እዚች ጋር split ምትሏን እርሷን አንድ click ስናደርገው አይታችሁታል። መሀል ላይ ቆረጥኩት ማለት ነው። በአንድ ደቂቃ እስከዚህ ወደዚህ ያለው አንድ ደቂቃ ነው። ከዚህ ወደዚህ ያለው ደግሞ ረጅም ቪዲዮ ስለሆነ መሀል ላይ ገምሸዋለሁ ማለት ነው። ማለትም ሰንጥቄዋለሁ መሀል ስለሆነ አሁን ምን ማረገው ይሄኛው ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ማጥፋት ማጥፋት የፈለጋችሁት ከአንድ ደቂቃ ወደ ኋላ ያለውን ከሆነ እችኛዋን ላይ ሄዳችሁ right click delete ትነኩታላችሁ። ወይም ደግሞ ወደዚህኛው ፓርት ያለው ከሆነ ደግሞ እዚቹ ላይ ትሄደና right click ስትነኩ ይሄንን delete ስትሉት ይጠፋል። ወይም ከኮምፒውተራችሁ ላይ የ delete ብላ የተጻፈችዋል እርሷን button ስትነኳት ይጠፋል። ወይም ከኮምፒውተራችሁ ላይ delete የሚለውን ስትነኩ እንዳልኩት እንደዚህ ይጠፋል ማለት ነው። ያ ረጅሙ ቪዲዮ በዚህ መልኩ ይጠፋላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት አንድ ደቂቃ ብቻ ሆናለች ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? አሁን ደግሞ በመሀል ላይ ቪዲዮ ልክ ቪዲዮ ሄዶ ሄዶ ሄዶ መሀል ላይ ፎቶ መቀላቀል ብንፈልግ ልክ ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚች ጋር አንዷን ፎቶ ሳብ ታደርጉታላችሁ። double click ነክታችሁ double click ዋን ሳትለቋት ማለት ነው እዛው ላይ እፍን አድርጋችሁ እንደያዛችሁት ወደ ታች ስታደርጉት እንደምታዩት ፎቶ እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። ለምሳሌ ፎቶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሱ by default የተወሰነ ሰከንድ ያህል ብቻ ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጥላችሁ። እናንተ ፎቶ ረዘም ላለ ደቂቃ ወይ ሰከንድ እንዲታይላችሁ ከፈለጋችሁት ልክ ፎቶ ላይ የመጨረሻዋ ላይን ላይ ማለት ነው የመጨረሻዋ መስመር ላይ እንዲስታረጉት እዚች ጋር እንደ መስቀል የምትመስል ነገር ያመጣላችኋል። ከዛን እሷን double click ነክታችሁ double click ኡን ሳትነቁት ወደፊት መግፋት ነው። እስከፈለጋችሁት ያህል ድረስ እስከዚህ ድረስ ትስቡታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው ፎቶ በዚህ መልኩ ማለት ነው መጥቷል ማለት ነው። ቪዲዮ እስከዚህ ድረስ ሄዷል። ፎቶ ደግሞ ገብቶልኛል። ፎቶንም እስከፈለግኩት ያህል ድረስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፈለጋችሁ እናንተ የፈለጋችሁ እዚህ መሀል ላይ ከሆነ እንደነገርኳችሁ እዚች ጋር ያለችውን ወደ ኋላ እንዲመሳብ ትችላላችሁ። or ደግሞ መሀል ላይ ይሄኛውን መሀል ላይ ሄዳችሁ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ራይት ክሊክ ስፕሊት ምትለዋል ክሊክ ስታረጉት መሀል ላይ ይከፍለዋል ማለት ነው። ከዛ ይሄ right click ካረጋችሁ መደለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄኛው መደለት ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄኛውን ትነኩታላችሁ right click delete ታደረጉታላችሁ እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን ጠፍቷል ማለት ነው። በፈለጋችሁት ያህል ድረስ እንደዚህ ሆኗል። እሺ ቪዲዮስ እንዴት ነው መቀላቀል የምንችለው ካላችሁ ደግሞ ልክ እንደዛው ማለት ነው። ቅድም ሁለተኛ ያስገባሁትን ቪዲዮ ይሄንን drag እናደርገዋለን ወደታች ወደታች አንዴ drag እና እዚህ ጋር እናስገባዋለን ወይ ደግሞ plus የምትለዋን click ስናደርግ ቀጥታ ወደታች ይወርድልናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ፣ ሁለተኛው ላይ ፎቶ፣ ሶስተኛው ላይ ደግሞ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ አይነት ቪዲዮ ደግሞ ያስገባሁት አለ ከፈለጋችሁ ማለት ነው የመሀለኛውን ቪዲዮ ማጥፋት ከፈለጋችሁ የመሀለኛዋ ላይ click ታደርጋላችሁ። right click delete ስታደርጉት ይጠፋል ይኖራል ማለት ነው። እስከዛም በኋላ ሁለተኛው ይሄኛው ቪዲዮ ደግሞ ይቀጥላል። or ደግሞ እንደዚሁ እንዳለ መቀጠልም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን example ለማሳየት ያክል እስቲ እንክፈተው፣ play እንበለው። ወደ መጨረሻ ወደ መጀመሪያው ላይ ለማወቅ ከፈለግን ምን ያህል እንደሰራን እንደሚያምር ወይ ደግሞ የሰራነው ነገር ምን እንደሚመስል ለማወቅ ወደ መጀመሪያ ላይ እናደርግና ከዛች የ play ምልክቷን እርሷን አንዴ click እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ያው ቪዲዮ እየሄደ ነው። ትንሽ ይህንን ወደፊት ላዘለለው እዛ ድረስ እስኪ አሁን example ይኸው እዚህ ጋር ደረስኩን እንበልና just እኔ ስብ ነው ወደፊት። ከዛ እንደምታዩት ማለት ነው ቪዲዮ እየሄደ ነው። ከዛ እየሄደ እዚህ ጋር picture screen ኡ ላይ ማየት ትችላላችሁ። አይታችሁታል። ልክ እንደጨረሰ ይህኛውን ቪዲዮ እንደጨረሰ ፎቶ ላይ ገባ። አይታችሁታል። ፎቶ ላይ በዚህ መልኩ ገብቷል ማለት ነው። ልክ አሁን ፎቶ እንደጨረሰ ደግሞ ወደ ቪዲዮ ይገባልና ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ትንሽ እንጠብቀው። እንደምታዩት ይኸው ወደ ቪዲዮን ገብቶልናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገብቷል። ስለሆነ እንደዚህ እያደረገ ቪዲዮችን እየቀጣጠልን ማለት ነው መስራት እንችላለን ማለት ለምሳሌ tutorial እየሰራን ከሆነ በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው እየቆራረጣችሁ ለምሳሌ እስከዚህ ድረስ ከፈለጋችሁ እስከዚህ ድረስ ታደረጉትና right click right click ትነካላችሁ። split ምትሏን click ስታደረጉት መሀል ላይ ይሰነጠቃል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደዚህ ያለው ለማጥፋት right click delete ስታደረጉት ይጠፋል ማለት ነው። እንደምታዩት ይጠፋል ማለት ነው። ከዛን የፈለጋችሁት ነገር ደግሞ መሀል ላይ መክተት ከፈለጋችሁ ከላይ ያስገባችሁትን ፋይል ማለት ነው drag እያረጋችሁ ወደታች ታስገባላችሁ። or ደግሞ plus ምትሏን ምልክት plus ስታደረጉ ይገባላችኋል ማለት ነው። እንዲህ እየቀጣጠላችሁ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። ይሄ በተለይ ለ YouTuber ኦች በጣም ይጠቅማል። የተለያዩ ዜናዎችን ምትሰሩ ከሆነ ፎቶ slide ኦችን ምናም ነገር የሚሆነው እንደነዚህ አይነት ሲሆን ማለት ነው። እሺ እዚሁ ጋር ደግሞ አንድ ልመረቅላችሁ የምፈልገው maybe ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች like ዜና የምታቀርቡ ምናምን አይነት ነገር ልጆች ከሆናችሁ ማለት ነው ለእናንተ በጣም ይጠቅማል። ለምሳሌ ፎቶ ለማስገባት ከፈለጋችሁ example ነው ማሳያችሁ። example ለምሳሌ የአብይን ፎቶ ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የተለያዩ ፖለቲከኛ ነው የሚባለው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሰዎች ፎቶዎችን ኖሯችሁ እንዴት አድርጋችሁ መቀጣጠል ካቃታችሁ ማለት ምንም ታደረጉ እዚህ ጋር አንዱን ፎቶ ሳብ ታደረጉና እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ፎቶን በእንደዚህ መልኩ ታስገቡታላችሁ። ሁለተኛውንም ይሄኛውንም just እናንተ እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ like እዚህ ጋር ያሉት like አብይ ምናምን የተለያዩ አይነት ሰዎች ናችሁ ብላችሁ አስቡትና እነዚህ ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደዚህ drag drag ካረጋችሁ በኋላ አንዱ ፎቶ ላይ double click እናደርጓለን። አንዱ ፎቶ ላይ double click ካረግን በኋላ እዚህ ጋር አንዱ ፎቶ ላይ double click ልክ እንደዚህ ትመቱታላችሁ። or ደግሞ እቺ ሶስት ሰረዝ አለች ሶስት ሰረዟን እርሷንም አንዴ click ስታደርጉት ወደዚህ box ያመጣችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ያመጣላችኋል ፎቶና motion የሚላለን motion የሚለውን እርሱን አንዴ click እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት style ኦች አሉ ማለት ነው። ፎቶ እንዴት ነው መግባት ያለበት? ለምሳሌ በጎን እየተንሸራተተ እንዲገባ ነው፣ ከላይ ወደታች ላይ እየወረደ ነው ወይስ ከታች ወደ ላይ እየሄደ ነው? የተለያዩ አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ no motion የሚለው normal ነው፣ ምንም እንቅስቃሴ የለው። move to አሁን ለምሳሌ ይሄ ወደ ላይ ቀስት የሚያሳየው ፎቶ ከታች ወደ ላይ እየሄደ ነው ማለት ነው። እሱን ለማየት ከፈለግን ይሄኛው ማለት ነው ምን እናደርገዋለን? double click እናደርገዋለን። ሁለት ጊዜ ቷቷ እናደርገዋለን። መታ ስናደርገው ቀጥታ እዚህ ጋር የመረጥንለት ፎቶ ላይ ይገባል ማለት ነው። እስቲ example እንየው። እንደምታዩት ከመጀመሪያ ላይ ነው ያለሁት፣ መሀል ላይ ሳይሆን መጀመሪያ ላይ እናደርገዋለን። አሁን ይሄ move to top የሚለው ከታች ወደ ላይ እየሄደ ስለሆነ ደግሞ double click ስላረግ ነው ደግሞ እዚህ ላይ ገብቶልና ፎቶ ላይ የመጀመሪያው ፎቶ ላይ ገብቶልና ማለት ነው። ስለሆነ እስቲ play እንበለው ይህንን እንደምታዩት አይታችሁ ፎቶ ወደ ላይ እየሄደለን ነው፣ ወደ ላይ እየሄደለን ነው። ከዛም በኋላ ሁለተኛው ፎቶ ደግሞ እንደምታዩት እንደዚህ ቀጥሏል። ይሄኛው ምንም አይነት ነገር ስላልመረጥኩለት ቀጥታ ዝም ብሎ ነው የታየው። የመጀመሪያው ግን እንደምታዩት ምን እየሆነ ማለት ነው፣ ከታች ወደ ላይ እየሄደ ነው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንደምትት እንደዚህ ከታች ወደ ላይ እየሄደ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ፎቶ ከግራ ወደ ቀኝ ደግሞ እንዲመጣልን ከፈለጋችሁ ሀሳብ ቀይራችሁ አይ ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከግራ ወደ ቀኝ ከግራ ወደ ቀኝ እንዲሄድ ነው የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ ይው እዚህ ጋር move to right የሚላለ ማለት ነው። move to right የምትለዋን ሁለት ጊዜ እንመታታለ ማለት ነው። መታ መታ ስናደረገው ሁለት ጊዜ ይሄዳ ማለት ነው። ከዛ አሁንም ፎቶን ወደኋላ እናደረገው ና play የምትለዋን እሷን አንድ click እናደርጋለን። እንደምታዩት ማለት ነው ይኸው ወደ ጎን ፎቶ እንደዚህ ሄድ ይላል ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛውን እንግዲህ እንደምታዩት ሁለተኛው ደግሞ normal ነው፣ ምንም አልመረጥኩለትም። ሁለተኛውም እንደዚ ማድረግ ከፈለጋችሁ ፎቶ ላይ አንድ click ታደርጋላችሁ። ፎቶ ላይ click ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ በዚህኛው ደግሞ በሁለተኛው ፎቶ ደግሞ ምን አይነት style ነው መጠቀም የፈለጋችሁት የሚለውን ደግሞ ለማየት እዚህ ጋር zoom into the የሚላለ አይዶ zoom into the ብሎ አልጨረሰልኝም። ብቻ ይሄኛውን እስቲ እንሞክረው ምን እንደሆነ double click እናደርገዋለን። እንደምታዩት እስቲ ከእንደገና እናርገው። እስቲ ሙሉ ለሙሉ ከእንደገና እናርገውና የመጀመሪያውን ሁለተኛው ምን እንደሚመስል እናየዋለን። እንደምታዩት ወደ ጎን የመጀመሪያው ከግራ ወደ ቀኝ እየሄደ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምትዩት አይታችኋል። የሆነ zoom ነገር አላ ከስር ሆኖ የሆነ ብልጭ ብሎ የሚመጣ አይነት ነገር ማለት ነው። እንደምትዩት የፈጠነ ነው። ደግሜ ላሳያችሁ። ብልጭ ብሎ ምጥት የሚል ነገር ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። የተለያዩ style ኦች አሉ። ወደታች ብዙ ናቸው ያሉት። እንዲሁም መጠቀም ችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ለመጠቀም ያክል click አረጓለሁኝ። ከዛ ወደኋላ ልመልሰውና የሁለተኛው style ምን እንደሚመስል ያው click አረኩት። አይታችሁታል። የሆነ ቆሻሻ እንደሚጥል ነው እንደሚባለው የሆነ ነገር ላይ ቁጭ አድርጎ ምጥት የሚያደርግ ብዙ style ኦች ነው ያሉት። እነሱን ሁላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ምክንያቱም ቪዲዮ editing ኣችሁ ከቀን ወደ ቀን በተሻሻለ ቁጥር ተመልካች የእናንተን የዩቱብ ቻናል የሚወድበት አቅሙ ሁሉ ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ቡርጭቅጭቅ ያለ ቪዲዮ editing ድምፁ ምናምን ጥራት ያሌለው ነገር ብዙም ተመልካቾችን ላይስብላችሁ ይችላል። ግን እንደነዚህ አይነት አይነቶችን like አሉ አይደለ እነዚህ motion ኦችን፣ ፎቶዎችን፣ ቪዲዮችን ባሳመራችሁት ቁጥር ማለት ነው subscribe ም YouTuber ይሆናችሁ ማለት ነው። YouTuber ይሆናችሁ subscribe ኣችሁም ይጨምራል። ገንዘብ የምታገኙትም እንደዚው ከዩቱብ የምታገኙት ገንዘብም እንደዛው ይጨምራል ምክንያቱም ሰዎች የእናንተን ስራዎች ወደው እስከሆነ ድረስ ሙሉን ቪዲዮ ሲከታተሉላችሁ ከማስታወቂያ የምታገኙት ገንዘብ እንደዚያው ስለሚጨምር ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው ያው just መግቢያ ነው። just ይሄኛው እንደ መግቢያ ነው። በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዴት መቆራረጥ እንደምችል like ይሄኛው ሳይሆን ሙሉ ቪዲዮ እንዴት edit ማድረግ እንደምችል እኔው ራሴ የምጠቀምበትን ከቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ሲያልፍ ደግሞ የሆነ እልፍ የሚሉትን part ኦች የተለያዩ ነገሮች፣ ድምጾችን እንዴት ማስገባት እንደምችሉ free የሆኑ ቪዲዮዎችን ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ ላይ የምጠቀማቸውን መግቢያ ላይ የምጠቀማቸው ነፃ ነፃ የሆኑት አጫጭር ደቂቃ ሰከንድ የሆኑትን ቪዲዮዎች እንዴት ኬት እንደማገኛቸውና እንዴት አድርጌ እዚሁ ላይ ራሱ አስገብቼ እንዴት እንደምጠቀም ሁላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እናንተ ብቻ subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው